Привет. Мила Филиппова, Южная Флорида, а океан, солнце, песок, пальмы. Мила Филиппова. Сегодня я не расскажу вам, а просто покажу. Я оставлю это видео здесь, чтобы вы увидели мой любимый океан, какой он был сегодня. И это не просто видео о том, как я в очередной раз побегала на океане. А, дело в том, что последние дней 7-8 могла. Я как-то повредила колено и подколенные какие-то там сухожилия или то ли порвались, то ли растянулись, но мне было очень-очень сложно ходить, не то что бегать, а ходить, а, как бабулька <laughs> показывала. А сегодня я решила плевать на все. А еду-ка я снова на океан, войду в эту воду, выйду из нее обновленной а, Афродитой. И вот когда я увидела этот океан, и я вошла в эту воду, и эти обволакивающие, теплые, с этой пеной, я не могу передать этот эффект, он настолько замечательный. И этот океан, я его воспринимаю как дедушку. Вот не отца, а дедушку. Почему? Потому что океан, он древний. И вот он встречает вас с распростертыми объятиями, обнимает, и я как будто бы слышу его голос, и он говорит, «Я люблю тебя, внучка, внук, дочка, да кто угодно. Я люблю тебя, и я дарю тебе свою энергию. Бери ее, беги, беги». Я знаю, что иногда ты будешь падать. Но после того, как ты упадешь, ты встанешь и побежишь дальше. Потому что я всегда поддержу тебя. Потому что я всегда тебе дам свою энергию. Ты уже сильная, а будешь еще сильнее. И я хочу, чтобы вы тоже это услышали, когда вы будете смотреть это видео. Вот так, ребята, мой океан говорит мне. И я знаю, что если вы посмотрите это видео до конца, вы тоже получите эту энергию от моего дедушки. <laughs> Пусть он будет вашим дедушкой тоже. Он любит всех внук, а внучек и внуков. с этим океаном, увидьте его, как увидела его я, и почувствуйте его энергию. Не только почувствуйте, но и возьмите ее. Он ваш дедушка. Не забудьте поставить лайки и подписаться. <laughs> Пока, до следующих встреч. Uh, fishmongers and just uh, viewers interesting island people, beach lovers I call them, and the ocean. Oh god, the ocean is rough, real rough. Look at those nice waves. Успела в машину. Один час парковочный билет. Успела. О май гад, я так скучала по нему. Так скучала. М -м -м. Воскресное утро. А -а -а. Моя замечательная старбаковская и матрешкин. И этот кофе после пробежки на океане.